نوبات جن کو ہم مقامی طور بکروا بھی کہتے ہیں وادی کشمیر میں موسم گرما میں آتے ہیں یہ لوگ راجوری پونچھ ڈوڑا سے اپنا مال اور مویشی لے کر آتے ہیں جن کو پالنے کے ساتھ ساتھ ان کو اچھے داموں میں فروخت بھی کرتے ہیں ہاں بس اس سے سب کچھ ہمارا آپ کا گزارا کیا ہوا کرتا ہے پر تھا تھا ہمارا کھیتی یہی سر مال کی بکری کچھ نہیں ہوا انہوں نے بہت کوشش کیا تھا مال بیچنے کے لیے ہم اوپر سے نیچے آئے نہیں بکا وجہ کیا وجہ یہی ہے ہڑتال کی وجہ سے مال نہیں بکا ہم دو پانچ چھ لاکھ کا مال بیچ دیتے ہم دس لاکھ سے کر اس سال کتنا بکری ہوا کچھ بکری نہیں ہوا سر ابھی تک کھانے کے لیے پیسہ نہیں ملا ہے سب مال سے رنگ ہے ابھی جس ذمہ دار سے ادھر جاؤں گا تو سودی پیسہ اٹھاؤں گا تو بس پھر کروں گا گزارا اور کیا کروں گا Allah Allah 干了前两天了。